ઘી દમ લગાવવો પડે છે સ્વાદ લાગવા માટે આખો લાગે નથી નથી ખરા આમ લાંબા બહુ દૂધથી આવે હું મેમને મને હોસ્પિટલ આવે હોસ્પિટલ નીલકંઠના હવે સાયકલ પણ કે કે પેટ દુખાય સાયકલ સાઈડમાં લગાય હા ઓ લાયસન્સ છે ચાય બધા જોડે ક્યાં છે સાયકલ કે પચીસ હજાર ની અસલ મુક આમ આમ મૂકું એમ મૂક તો આલુ બૈડાની પાછું જગ્યાએ નહીં રાખતો મૂકો આમ બેસ પોલીસ સ્ટેશન બેસ નીચે બોલો જો તારી જેમ પેલો બી પેલો જો પેલો બી આ જો પાછળ જો પેલો માવો કસાય એ બી તારી જેમ જ એવી તારી જેમ જ પકડાયો પાંચ વર્ષની જેલ લાગી બીજા ચલ હા મને તો પાંચ વર્ષ નહીં લાગે નહીં લાગે ડ્રાઈવ કરતો હતો પાંચ જણનું ઉડાઈ કાઢ્યા એને હું ડ્રિંક કરતો હતો પાણી તમારું છે તોય ના ખવાય નહીં ને જેટલા કેરી હશે ને બધા એક્સપિરિયન્સ બહાર નીકાળું છું પણ કેમ માજો લાયા શું નામ છે તારું મારા હારા શંકર બોલતી મને આવડે થાતા શું નામ છે તારું હા ડોન ડોન છે મારા અરે ને એક મિનિટ એક મિનિટ જો બાજુ કોઈ ઉગાર મારા હરામાં આવો કેમ ખાસ તારા શું પોલીસ સ્ટેશન આવો ના ખવાડો થાય આઈફોન છે મારો આઈફોન તું કલ લે આ સુસ ની માસી કાગળે મંગાવ્યું તારે ફટાફટ ફોન કરે મારો હારો પીએ નો કાગળે ફટાફટ દે કોને કહો કોન્સ્ટેબલ ને મારા બાપાને કહો યાર મારા મારા કોન્સ્ટેબલ તમે છોડો યા બાપાને કહો યો એ ચતરા જલ્દી લાઈને ભાઈ મગજની નસખે જાય યાર ખુલતો નહીં ફોન ખુલી ગયો ખુલી ગયો હરા કોરોના ની એડ આવે ના પતી ગઈ હેલો મોટો બની ગયો જો હું એને પોલીસ જોડે પકડાયો હા પાછું પી આવી હા નવો જ છે હા તો હવે એમાં શું કરવાનું ખબર છે તું આયો અને મારે લાયસન્સ લઈને આવ્યો નથી લાવું લાયસન્સ અલા મારું નથી તાજો પડ્યું બે દાડે બે પોટલી ચડાઈ ને એ વાળું પોટલી નથી ચડાઈ તારા મોમાં ભૂલી દીધી ચાર મારો લાયસન્સ નથી અરે આંભળ તો ખરી પણ બે પોટલી ચાર આરસી જોડાઈ એમાં પછી તારે મેં લાયસન્સ હતો આલું તો લાયસન્સ રા કરી કામ પડશે હા તો એ લાયસન્સ લઈને આવે અને પેલું શું નામ હતું હા ફાલ્ગુની બેનનો પેલો નહીં બાકણો હા ચાઈએ ને બેટ લઈને મેચી છું આરો મારો હર નો બહુ જો ખાલી વાત આવે હા કહી કાન નાખ દે તોડના તો દીબેડા દીબેડા લઈને આવજે ને આરસીબી લઈ આવજે હવે જા ત્યાંથી પેલા કાણા જોડે જા સાહેબ ગાડો મારે મને જોને રે રે જોઈને જોડે હા હા મારા ભાઈ હા નામ હતું જા લા તું ક્યાં આગળ જઈ રહ્યો કાદર લે આયે ને મારી ના મારી ના પાંચ જણા જોડે રમવા ગડા ઉડને રે ક્યાં ક્યાં તો તમારું ચેનલ કરી તો હજી છૂટ્યો જ નહીં એટલે તો પાંચ વર્ષ ની લાગે સાહેબ મારો હાર બેજા બેનો હાલા હાથ ચાલાકી ના કરે બેજા પબજી ચાલુ કર કેડી ત્રણ કેડી તો એ હું આવ્યું ડ્રોન ના આવે કોકોર આવે કોણ તું ઓ પાંચસો ને તત્માં ભાઈ બંધ મારો ભાઈ બંધ તું તને માવો વાલી તું પાંચસો માવો વાલી તું માંગે તે ચાલી એ ભાઈ એ આવ્યો નહીં આવ્યો એક પબજી મેચ તીડે માં લાગ્યો મને બહુ વાર લાગતી હોય બીજું ગુલતા બહુ વાર લાગતી હોય બીજું ગુલતા તું શું કરે યાર ચેસ બેસ રમવા તો આમ મોબાઈલ ઘરે પડી હવે હા હા ચા ખુલી ગઈ આયા ટીમમાં મોકલી ફ્રેન્ડ એ ભાઈ તા ભાઈબંધને બોલે ને તા માટે નવરાની બેઠા ગઈ હા પાંચ ચાર મિનિટ એક તો ટીડીએમ એ ઓ બોલાય ભાઈ ભાઈ એ માવા ચલે ઊંઘી જા ચલ અરે મારી સે કારક બોલાય બસ થાય થાય થાય બસ અમાર વેલા નહીં આવ્યો દેખો કીધું સાચા હમણાં તો પ્લીઝ મેલો તમ મારતા હા રે બહુ દિવસ થોડો આમ હદમાં દેખતો સાહેબ હા અહીંયા કોન્સ્ટેબલ લોકો છે. હા, એ ઓ પીધેલા આ પીઆઈ છે કોન્સ્ટેબલ નથી એ ભાઈ, એ. કેવો એ? આ બા- કોણે ભાઈ હે? કોણે તમે મારા વેલન ને પેલો આ પીએ. લાવ પાસપોર્ટ લે આગળ મેં તને બોલ લાગ્યું એના માટે ફી જોઈએ. એ. ઓ, પોટલા. લાવ પોટલી તમારે આપવાની એના માટે ફી હતી. પોલીસ વાળા જોડે પોટલી માંગે છે હા. બે? ઓ સાહેબ સાહેબ સાહેબ સાહેબ સાહેબ આપણે ના બસ શું કહેવાય કેટલા રૂપિયા હતા આપડે ફાઈવ પાંચ હજાર ફાઈવ થાઉઝન્ડ ફાઈવ હા તમે ફાઈવ ટ્રિપલ ઝીરો હા પેલા તમે નંબર ગુપ્ત ગુપ્ત ગુપ્ત ગુપ્ત કેટલા જણ જોડે કઈ તારી બની હે બંદે પેલા જોડે માવા જોડે બી ગુપ્ત હું આની જોડે ભી ગુપ્ત મારો હરો માવો એ ખાય ખાય ખાય દમ રૂપિયા ચડાઈ દે તને ચા ઓ માવા બીજા છોકરાને છોડ બે વાગ્યા એ તું આજે ઊંઘ આવે ચલભાઈ મારો હારે માવો બહુ નડાય આપણને માવાને બી લઈએ જ કાઢવાનો એ લો ભાઈ તમારી સાઈન કરો યાર ને માર્યા માન નાખ્યો ચલો ભાઈ અરે પીધેલો છે અરે પીધેલો છે કઉ છું પીધેલો છે અરે પીધેલો છે અરે દેખો સાહેબ સાઈન કરી ચલો શું લખવાનું મારું નામ જ ને રજનીકાંત રજનીકાંત હા એમ તો આવી ચાલે લઈ જાઉં કે ફેંકી દઉં ફેંકી पुलिस स्टेशन में क्या आया भाई चले इधर निकले निकल चल पीछे निकल अरे ओ पीछे लड़का है वो वो लड़का है उसको छोड़ दे उसको छोड़ दे अरे तू चला जा भाई वो मार देगा जा सॉरी जा शांति दे अरे हेड अभी वो आए भी मैं काकड़े आ गई अपना પાંચ ના બે સાયકલ હે ને ભૂલે ભાગી જઈ આઈ જાવ સાહેબ હા આવો બારો મારા માંજોડે વાત કરવાની એટલે માં બે અરે માવા તો છોકરા તો છોડ દે ચલો છોકરા તમે જતા રહો તમારા ઘરે હા એ અરે એ રસ્તે ના મોકલો સાહેબ કા ગુંડાઓ રખડે છે ગાવ દે અમે અમારે પિત્તલ રખાય છે અમારે પિત્તલ બચાવી છે સાહેબ હા જાવ ચલો તમારું નામ શું નિકાર તારે વો પંચાયત સંભાળ છોકરો એ ઓ પિત્તલા પિત્તલા અને એક વાત તો આ લોકો જે બહાર ઉભા છે ને આગળ ખબર ને શિફ્ટ કરી છે પચીસો તારા પચીસો મારા બરાબર ઓકે જો કોઈને કીધું ના હોય તો ભાઈ તને હું તારે હું નાટક કરાવું છું તારી આવી બનશે મારા નાટક કરાવો નાટક કરાવ કોણે કીધું નાટક કરો હા હા નાટક જોઈએ આવો ઓ આ માવા આ બે જાણું છે ને છે ले ઉડાઈને मैं આવે. ले તારું जा બી નામ લખું अला आ मारू ए તારું નામ લખું यार दे दे એ, आई बेबे એ ચલો બે. એ તારીખ લાય, પૈસા લાય. પેલા તારીખ તો યાદ છે હા. એ, એ, ચલો એ, પૈસા. હાલો. ઓ, આજે બેટા હાલો. બોલ સાહેબ બી હસી ગયા યાર તું બહુ હારા માણસ છે. मणि लो भाई कितना आया हजार हजार ના પાણે મારે મારી સમરા મંડી થી પોત નીકાળો સાહેબ અરે છોકરો તો હમણાં દોરંદર મારને કે તો શાંતિ રાખ બે આના સા 2500 દે પૈસા પૈસા 25 પૈસા એ ચલો એ નીકળો ચલો થાય થાય વારા એ સાયકલ લેવાની હે કઈ ઓય લઈ જાવ ચલો પાકેટ ચલાવ તો પાકેટ બી બાર મિલો આયો એ હું વાત કરું હું વાત કરું મોટી વાત કરું છું વાત કરી લેજો મારી બે હા અરે નીકળ સાહેબ અરે જાજા બસ સાહેબ નીકળ ને બે સાહેબ 500 રૂપિયા અરે આલ્કોહોલ સાહેબ ભાઈબંધ કીધેલા અરે ઉભા રહો બે મિનિટ એ કીધેલા મારે જંગલ્યા દેખજો અત્યારે બુડી આ માવા હાથ થોડો થોડી ખાય ચલાવજે એટલે કોઈ આમ સમજી ગયો ને ઉભા રહો મને ઠંડી કરી દેવાની કડીને એટલે પેન્ટ ઊંચી કરી બોલ લાવ સાહેબ યાર પાછા બધા લોકો ભાગી ગયા આ પાંચમો જન ભાગ્યો તો પેલા મામાને એક તો પૈસા એ કરીને ઉભો રાખ્યો હતો ને શું કરું આજની સવારે પૈસા જ નહીં ભેગા થયા બેન આમાં જલ્દી આમાં પોટલા આમાં ને પાંચ હજાર આવે ને આપણા હાથમાં પાંચસો હજાર બે હજાર પોટલા પોટલા પૈસા આવ્યા પાંચ હજાર પાંચ હજાર બાકી આપણે તો બંટાઈ જો હવે અંબળ અંબળ અંબળ હવે પોલીસ વાળો ને એ જતો રહ્યો હે એ જતો રહ્યા હા આપણે બચી ગયા આપણે બચી ગયા અને હવે હાથમાં આનું આપણા હજી આપણો પાર્ટ ટુ આવશે હા